Pascua hichi huyo masasa Mose de mulikiti mano kadu satiane. Ahiro Jesús Jerusalén pusure. To pusiro tiro kwamake wipu sasiro. Wachiare ovejare. Bujare duinare boscasire. Tusuri yero le kotota ina. Tiemesa le putiduhichiti na kune boscasire. Ha boscasiro yustadari mene. Hanali tayoa tina le hipi tina le yopaka put hanana ne bioscare. Oveja, wachia kune. t a n a n o u y o k a r e t i r o Ayo a n i l e r u kototaina timesarire. Namareka d o k a k u k a n e t i n i l e r u tirikane d o k a s t e h a n e Ayo a t u s u buha duinare osenine. Musa buhare navihaga. j e p u k u j a b u r e pache duariwe joena tiga. Nire j e s u tinane. Toa yo achinina y sa tobuina se k u a m a k u j a r e tihori puin. Toniri kirire waskui. Kuamasku mơ vỡ để tua rốc khai ha à khai cỡ mơ vỡ để nhà nó tí gió chỉ như cái tua rốc khai ra giờ ni hoa ti à khóa mà cái giá để tí hoa đi point ni mà quên sa Jesus bơi na Jesus tua gió đi baro sacó ya judío mà sa phụ tua tiro để ông sẽ ni xin tu để đồ xe cứ mưa arina à, này khóa mà cứ vỡ bự hi này khóa biểu đi khóa mà cứ mưa này tí để gió đục tí điều tổ hi chứ hoa mà cái tua mẹ này gió nhỏ nga mở sa như tì khi tì đấy ni là tin là hết su đấy tiền này chứ hết số ông sẽ ni chữ tì đấy à đi vừa đây mà sa khóa chứ tia đã cho vá bỏ rồi tụ suy thà chứ ni là hết su tin là này tia đã cho mẹ này à đi vừa đây tụ suy xí mở 46 kumaribaro à, ti yo alibu hira alibu ni le tira Jesús le tu anichi tina tiro le no ano tio era le Jesús alibu le Nino to p a k r e niro nini himane. a y o to yarari baro. To masabi hari baro sa to boina se. To n i d o kiri re m a k u n a kwama ke yare ti hwari pune j e s u to ya uri kene. Ti bostoka tira ni m a k u i s a p a s c o pose ne muni hichi j e s u s j e r u s a l é m p u h i r e Toi to hichi masa phaji kwama ke tua mene. To yo año chinia tiro re m a k u t u a r e Tian wakutua payita j e s u masa. ti mascua no nuano masino jure a masco todo cuaca ni tu otra tiro masati tu otra nuano masine a masino masati tu otra painane ne sinin tu llenane